кампанія праваабаронцы за свабодныя выбары. Што гэта? Гэта кампанія нацыянальнага назірання за выбарамі ў Беларусі. Кампанія не прадстаўляюць ніводнага з кандыдатаў, а бароніць права грамадзян Беларусі самім абіраць сябе ўладу. Кампанія не мае дачынення да правакацыйнай і рэвалюцыйнай дзейнасці. Не. Мэта кампаніі адсачыць выкананне міжнародных стандартаў у выбарчым працэсе, зафіксаваць парушэнне і дапамагчы ўдасканаліць працэдуру выбараў на карысць усяго грамадства. А асноўныя прынцыпы кампаніі неўмешальніцтва і непрадузятасць. Назіранне за выбарамі гэта цалкам законная дзейнасць, якая прапісана ў 13 артыкуле выбарчага кодэкса Рэспублікі Беларусь, і дзе пазначаны адпаведныя правы назіральнікаў. Назіранне дае магчымасць праверыць, ці сумленна праходзяць выбары, а таксама атрымаць досвед грамадскага кантролю. Назіранне дазваляе зазірнуць за кулісы выбараў і з першых шэрагаў убачыць, як праходзяць розныя этапы выбарчага працэсу, пра якія ходзяць столькі чутак. Незалежнае назіранне простая і эфектыўная форма ўдзелу звычайных людзей у кантролі за прыняццем істотных рашэнняў як на мясцовым узроўні, так і ў мест межах усёй краіны. Даведацца пра кампанію праваабаронцы за свабодныя выбары больш можна па гэтай спасылцы.